vigésimo capítulo provincial de México Occidental, Generando Vida. ¿Y tú quieres participar en el capítulo provincial? Puedes participar sin problema. Al escuchar este video y los anteriores ya lo has estado haciendo. Recuerda que el capítulo se llevará a cabo del 18 al 20 de julio. Los hermanos podrán participar como observadores, pero han de inscribirse previamente, no lo olviden partir del día 17 estaremos compartiendo contigo información muy importante de todas las actividades que estarán realizando los capitulares. Durante el evento estaremos transmitiendo a través de las principales redes sociales, con entrevistas en vivo a través de Facebook y otros medios, donde conocerás de viva voz la experiencia de los capitulares. Te invitamos también a que nos acompañes con tu oración por quienes participan en este capítulo y han de tomar decisiones importantes para nuestra provincia. Recuerda que la apertura oficial del capítulo es el domingo 18 a las 9 de la mañana desde la ciudad de Guadalajara. Gracias por tu interés y por formar parte de esta gran familia marista de México Occidental.